vendo nada aqui. Maneiro. Aí, quer fazer esse menino? Vai, ali. Ih, cara! Ela parar, vamos roda. Não, não. Essa bermuda não escorrega não. Tá funcionando. <laughs> Ronaldo, filha muito. Ronaldo. Vem, vai. vai. moleque bobo, cara. Eu amo você. Pula a mão costa. Thank you. parar? Vou tentar, hein? Tô gravando, vai. Muito vai, foda. vai. Ué, meu. Agora fui, hein? Valeu, tá filmando ainda? Valeu, Josélia Groselha. Vocês são bons pra caraca, cara. Vem, vem! O avô do Caí tá grave! Ele vai ficar muito puto. Ele vai ficar muito puto. Ele vai pôr, né? Ou não, meu, muito. Muito grave! Seria da mancheta! Isso não vale nada, cara. Não tá entendendo, mano. Né? Rapaziada das casinhas aí presente, se divertindo aqui na Cachoeira do Mendanha. Infelizmente teve uns amigos aí que não pôde acompanhar a gente até aqui. Desistiram da caminhada, sabe que a trilha é dureza, só os fortes conseguem sobreviver essa trilha aqui. Mas a gente tá aí porque deve vier. Mais tarde estamos lá na quebrada, lá nas casinhas, vendo pra caramba. Fala tu, Ronaldo. Tranquilidade. Brilha muito. E aí, André? É Eu... Pode estar tá focando errado. É, bebê, Fala aí, Tereza Manqueira. Olha só, falando agora. Eu vim pra foto. Vim pra foto. Vou falar um negócio. Ninguém, ó, ninguém tem que falar de mim. E o pai do Júnior não tem pescoço. o Bruto também tá grávido. Quem é o Bruto? Nova York? O gás é 30 reais, pessoal. Ai, meu Deus, vocês são bobos, cara. Parou, parou? E aqui sou eu, né? E aqui sou eu, câmera, aproveitando meu momento. Valeu, galera. Tá muito calor. Valeu? E por aqui. Essa é a TV Tabaco. Estamos aqui diretamente do da Cachoeira do Mendanha aqui com o nosso repórter Jonathan da TV Tabaco, entendeu? Aqui curtindo esse sol maravilhoso, entendeu? A gente pegou uma trilha muito dureza, mas estamos aqui. Eu queria também perguntar lá, aquele babaca que subiu lá, como ele se sente tendo pai e mãe deficiente, deve ser muito difícil. Esse aqui também, pai e mãe fora do peso, obesos, entendeu? Tudo bem, mas nós estamos aqui é para isso, entendeu? Nós somos totalmente ecologicamente corretos. Nós não jogamos lixo na cachoeira, Eu nada. Eu perguntar. Não, seu Ronaldo brilha muito. Como o Juninho se sente? tendo que beber um suco de groselha depois Mentiroso! <laughs> Vai, Juninho. Vem até pro lugar aqui, ó. Vem até pro lugar aqui. Vai tentar? Vai ficar aí? Vou. O que que é? Vai tentar brigar, não? Hã? Ah, quer que te coisa? Ah, ó meu braço. Pega aí, Não. Lá. Da mãe, hein? Caraca, cara, conseguiu. Ué. Bora, Jean, tô tu, e tu é São Paulo. <laughs> Esse maluco ele vai cair muito feio. Vai cair muito feio. Vai ter hora que ele vai cair. Caralho! Cadê ele? Pô, não, cara oh, essa eu peguei, hein? Essa eu peguei. Caralho, Doeu, hein? Doeu, hein? Bateu <laughs> não. Caralho, Juninho. Aí, vou fazer, um, vou fazer uma edição só assim, Micos na Cachoeira do Mendanha. Micos de 2012. Micos de 2012 na Cachoeira do Mendanha. Micos de quase 2013. É. é. Pô. Vai, Tá liberando água, viado? Tá Vou até levantar, maluco. Esse cara, ele é foda. Ele é foda. Essa vez, essa vez foi bem. Dessa vez foi direito. Ai! Doeu, hein? Uf. Acho que até na câmera vai ser esse áudio, cara. beleza. Cara, a imprensa está voltada para você. Ha <laughs> vem aqui Vem, aqui